Cam amser, mae yna alw heno am hybu faint o ddeunydd Cymraeg sy'n ar y we. Mae Cymdeithas yr Iaith eisiau gweld menter ddigidol yn cael ei sefydlu ac yn dadla y byddai hynny yr un mor bwysig a chyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. Ac mae arbenigwr digidol wedi dweud wrth o'r rhaglen hon bod rhai creu strategaeth digidol newydd i Gymru. Mwy rwan gan Alex Gofield. Yn llythrenol, mae yna fôr lliwgar o ddeunydd digidol ar gael ar eich ffôn, ar dabled, ar gyfrifiadur neu ar y teledu, ond faint sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r disgyblion hyn yn Ysgol y Preseli yn byw i bywydau ar-lein yn bennaf trwy gyfrwng y Saesneg. Pan fwyaf o'r amser, dwi'n mynd ar wefan Pokemon sydd mewn Saesneg. Pan fod dwi'n mynd gartref, dwi'n hoffi mynd ar YouTube, ond fod dwi'n gwylio fideo Saesneg achos beth fod dwi'n gwylio does na dim pobl yn gwneud e yn y iaith Gymraeg. Dwi yn mynd ar um, gwefan uh, CBBC llawer a Newsround, so gwef, um, fel newyddion i plant. Dwi hefyd yn gwylio um, fideos YouTube am um, uh, game, uh, game Minecraft a rhai eraill. Dwi'n credu mae'r pobl ma'n dylanwadu ar y disgyblion a dwi'n credu os bydde rhai trwy gyfrwng y Gymraeg, bydden nhw'n fwy parod i ddefnyddio'r iaith yn, yn ddyddiol yn yr ysgol a hefyd tu allan yr ysgol hefyd. Mae hwnna'n frwydr ni yn wynebu a fydde falle mwy o fideos fel hyn trwy gyfrwng Gymraeg yn ddefnyddiol dros ben. Mae Cymdeithas yr Iaith wedi galw am sefydlu menter iaith ddigidol gyda chefnogaeth ariannol o Lywodraeth Cymru. Gweithred fyddai yr un mor bwysig a chyfieithu'r Beibl, meddyn nhw, er mwyn annog pobl i greu deunydd ar lawr gwlad trwy gyfrwng y Gymraeg a chywain yr hyn sydd ar gael yn barod at ei gilydd. Mae yna rhai um, plat, platfformau a, a gwefannau Cymraeg i gael ac os mae eisiau dod â'r rheini ynghyd. Um, mae eisiau creu mwy o ddefnydd, ysgogi, arfogi pobl i, i wneud mwy o ddefnydd um, a wedyn wrth gwrs mae eisiau um, hyrwyddo fe a wneud siŵr bod, bo pobl yn gwybod ble i ddod o hyd iddo fe er mwyn normaleiddio'r Gymraeg y maes technoleg. Os yna berygl o gael corff swyddogol, y bydd hynny'n atal pobl rhag gosod deunydd ar y we yn Gymraeg? yn sicr mae eisiau bod yn ymwybodol iawn o hynny, achos dyna un o'r pethau amdano'r we, i apelau yw bod modd i unrhyw un wneud e, a dyna beth ni'n gweud, mae eisiau gweithio ar lawr gwlad a galluogi pobl i wneud e. Dim wneud einydd, dim wneud e'n broffesiynol, galluogi pobl ar lawr gwlad, neu siw bod yr offer gyda nhw a rhoi ysgogiad iddyn nhw i fod eisiau wneud einydd yn Gymraeg yn hytrach na mewn unrhyw iaith arall. Hey! Mae S4C e wedi arloesi gyda chynnwys fel hans, ond mae un arbenigwr digidol yn dweud bod angen mynd ymhellach a chreu strategaeth gynhwysfawr newydd yng Nghymru i bwyso mesur yr hyn sydd angen i ddatblygu yn y dyfodol. Dwi'n Wel, beth sydd angen ydy, mae angen i pobl fel S4C, y Cyngor Llyfrau Llywodraeth, dod at gilydd, eistedd ar y penderfyniad strategaeth i'r dymor. Fel sydd wedi, mae yna ar hyn o bryd, dwi'n meddwl, beth sydd angen ydy creu strategaeth digidol ar gyfer y Gymraeg, ond yn wedi genedlich ar cynnwys, a mae hwn yn rhywbeth lle dwi'n meddwl mae yna cyfrifoldeb o'r pobl fel fi sy'n gweithio yn y diwydiant i, i wneud hynny. Bwriad Cymdeithas yr Iaith yw cynnal ymchwil ar y syniad o greu menter iaith digidol ar faes eisteddfod yr urdd yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos. Datblygiad allweddol yn ôl rhai os yw'r Gymraeg yn mynd i oroesi yn y byd digidol sydd ohoni.